Qu'est-ce qui boutique Je comprends pas, madame le juge. On avait bien rendez-vous à 16h, non Oui, oui, madame le juge. Je vais les envoyer au trou si on attend encore. Ah C'est pas trop tôt Pardon, madame le juge. Madame le greffier Je préfère Véronique, s'il vous plaît. Madame le juge, Madame le greffier, nous tenons le coupable. Bien, nous allons voir ça. Asseyez-vous. Pas le temps de voir. Guillotine au minimum ou perpétuité à Cayenne. Et je suis conciliant. Faut vous mettre à jour du silo, Cayenne, c'est out. Mais justement, ne voyez-vous pas là l'occasion de le faire réouvrir Vous savez, avec les droits de l'homme... Ma petite Véronique, les droits de l'homme, vous savez, ça va passer de mode aussi. Croyez-moi. En attendant vos projets de réhabilitation, pourquoi voulez-vous mettre cet homme en prison Et puis, d'abord, qu'est-ce que vous faites là, monsieur le procureur Mais je ne fais que passer, madame le juge. Et vous comptez rester là Ah, oui, oui, oui. Bref, monsieur Saladin a volé les lettres de tout un quartier. Il les a rendues. Mais il en a gardé une. Il ne veut pas s'expliquer. Une tombe. Mettons-le à la question. Oh, alors ça aussi, c'est passé de mode. Hein. Détecteur de mensonges Ben, il faudrait qu'il parle. Bah justement, ce n'est pas votre client. Qu'est-ce que vous attendez pour établir ce fameux lien de confiance qui le fera avouer Mais c'est pas si simple. Bah justement, une bassine, un peu d'eau, ça ira plus vite. Personne ne va torturer personne. Oh, si on peut plus faire d'humour... Monsieur Saladin, pourquoi avoir volé toutes ces lettres Voler toutes ces lettres et E accent aigu. Hein Pardon, madame le juge Non, non, rien, je parle à Véronique. Oh, pardon, madame le juge, je corrige tout de suite. Donc, monsieur Saladin, pourquoi avoir volé ces lettres Du silo. Oui. Combien de temps pour des aveux Tout dépend de la taille de la tenaille. Mon Dieu, je vous en prie, monsieur Saladin, parlez Mais vous allez parler, oui Ou on vous fait enfermer pour pédophilie dans la section néo je, ne supporte pas la violence Mais moi non plus mais, je suis un taiseux, vous savez Ce peut être une grande qualité. Monsieur Saladin, vous devriez parler, sinon je vous envoie Manu Militari en prison. je, ne sais pas quoi dire Pourquoi avoir volé ces lettres et en avoir gardé une Bertin, vous pouvez nous éclairer Oui, merci madame le juge. Mon client n'a volé que les lettres avec adresse manuscrite et expéditeur au dos. Elles étaient recollées, puis redistribuées. En très mauvais état. Il n'y avait pas non plus de préméditation, puisque l'ensemble de la rue a été le lieu de ces forfaits. Circonstance aggravante Des plaintes tombent par dizaines depuis hier. Bref Elles ont toutes été remises dans les boîtes aux lettres. Pas toutes. Oui, bon, il lui reste une, mais vous allez me laisser travailler, oui Vous devriez même pas être là, vous. Monsieur Saladin, pourriez-vous m'expliquer pourquoi avoir gardé cette dernière lettre Maître, vous pouvez nous éclaircir Merci, Madame le juge. Malheureusement, non. <laughs> Monsieur Saladin, je vous laisse la chance de vous expliquer. Vous n'avez jamais été condamné, vous êtes apparemment un voisin sans histoire. Comme beaucoup. Bah, je vous en prie, euh, nous ne parlons pas là d'un meurtrier. Ted Bundy était connu pour être un voisin parfait. N'exagérons rien. Montrez-moi la lettre en question, s'il vous plaît, Véronique. C'est les côté des sept. L'adresse du destinataire est effacée. C'est une lettre adressée à un ami À quelqu'un de votre famille Vous aviez quelque chose d'important à dire et vous vous êtes dégonflé. je ne sais pas si dégonflé le terme... Non, s'il vous plaît, ne, l'ouvrez pas, non, non. C'est la chronique de mes actes. Je, ne suis pas satisfait du style. Jack l'éventreur. Bah, lui aussi, il est passé de mode. Que racontez-vous dans cette lettre, monsieur Saladin Ma confession oh, C'est d'un banal euh, C'est exactement ce que je me suis dit C'est pour ça que j'ai voulu la récupérer Mais comme je m'étais trompé dans l'adresse... Bon, on vous envoie en prison, vous faites 15 ans et on n'en parle plus Mais je ne suis pas du tout enclin à la prison oh, C'est pas vous qui allez en décider Bertin ben oui, non, bien sûr. Mais ben, en même temps, je suis là pour le défendre, alors... Euh. Et de quoi devez-vous le défendre Eh bien... J'avoue là mon ignorance, madame le juge. Il vous en a fallu du temps, hein <laughs> Bien, vous venez du village de Pas ah Oui, j'avais une petite école là-bas, mais elle a fermé. J'étais l'instituteur. J'espère qu'elle réouvrira un jour. J'y travaille. Ah, instituteur, oui. Il y a eu quelques affaires bizarres depuis la fermeture de votre école, euh, non Deux, trois disparitions inquiétantes, mais rien à voir avec mon client. Oui, oui, les gendarmes sont venus à l'école, mais j'avais rien à leur dire. Alors, quels sont les actes que vous vous reprochez Bien. Je vais devoir ouvrir cette lettre. Oui. Madame le juge. Bon, vous êtes un idiot, nous aurions pu éclaircir toute cette histoire, je vous condamne à 20 ans de prison ferme. Mais, mais, mais, mais, le procès, madame le juge Pas de procès, on va accélérer un peu la boutique. Oui, la, sentence n'est-elle pas un peu... Euh, sévère Sévère Vol L'article 311 du Code pénal dispose que le vol est la soustraction frauduleuse et la chose d'autrui. Entrave à l'exercice de la justice. L'article 434-8 du Code pénal dispose que toute menace ou toute intimidation d'intimidation commis envers un, magistrat, un jury ou, toute autre personne... Merci Véronique, merci, c'est parfait, ça ira. Ingurgitation d'un scellé côté d et lettre de confession de ses crimes. Mais, nous n'en savons rien. Dussulot est complètement centré, mais il a du pif. Et vous, vous êtes abonné au cas indéfendable. <coughs> Euh, si je puis me permettre, madame le juge, euh, sans preuve, je ne pensais pas que vous alliez... Euh, vous demande pardon Il y a cinq minutes, vous nous parliez de Ted Bundy, et là, monsieur le procureur fait le frileux Mais vous me prenez de court, là, madame le juge. Reprenons. 20 ans de prison ferme. Dossier suivant. Sortez de mon bureau. Mais, mais, mais, Sortez Et emmenez-moi cet homme Vous êtes délicieuse. J'aurais aimé vous avoir comme élève.